عندك متجر على الانستغرام وتتواصل مع عملائك عن طريق الواتساب هل لاحظت انه رقم جوالك الموجود في البايو لا يمكن الضغط عليه وانه عميلك لما يجي يطلب منك يعاني لانه راح يضطر يكتب رقمك في ورقه او جوال ثاني وبعدين يسجل رقمك ويخزنه في جهات الاتصال وبعد كذا يروح الواتساب ويدور على رقمك في قائمه الارقام وفي النهايه يبدا المحادثه معك Click for Shopping حيختصر عليك كل هذا ويوفر لك رابط مباشر لرقم جوالك تحطه في ال bio الخاص بك في انستغرام مما يتيح لعملائك فتح محادثة مباشرة معك على الواتساب بضغطة واحدة هذا مو كل شيء حتعرف كمان عدد العملاء اللي تواصلوا معاك من أي دولة ومنطقة وقريبا حيكون في تحديث جديد يسهل عليك إدارة متجرك وتنظيم طلباتك Click for Shopping. كن أقرب لعملائك